Bé, né, é, é, hoje tá muito quente, num calor desses até cabra na bunda sua. Incrível, uma cabra que fala. Aqui senhor, é 15 reais a hora. O que é isso? 15 reais a hora porque... Aqui é zona azul. Tô começando a achar que isso aqui já não faz sentido nenhum.